суутек перекисинин марганецин диоксидинде ажырашы суутектин перекиси салыштырмалуу туруктуу жана көп убакытка чейин сакталат айнек кашыкча менен бир аз марганецтин диоксидинен алабыз суутектин перекисине кошобуз реакция ылдамдап жүрө баштайт стаканга түтөп жаткан отту салсак ал жалыңдап күйөт катализаторлор марганецтин диоксидинин жардамы менен суутектин перекиси ылдам ажырап кычкылтек бөлүп чыгаруу менен жүрөт